you Yeah Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la création d'une clé USB de réemploi pour le reconditionnement d'ordinateur grâce à la technique d'Emabuntu. Et là, vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre, il a déjà sorti une vidéo, oui, une vidéo qui fait 40 minutes, c'est volontaire, une vidéo dans laquelle je donne énormément d'explications. Maintenant, les explications vont rassurer certains, par contre, euh, voilà, beaucoup d'explications peuvent euh, peuvent, euh, on va dire, je ne vais pas en dégoûter, mais peuvent freiner certains et dire Oula, c'est compliqué, la vidéo dure 40 minutes. Alors cette vidéo, voilà, je vais vous montrer comment créer une clé USB ben, en vitesse VV prime. Cette vidéo pourra servir par exemple, vous avez vu la première vidéo, vous avez fait votre clé, dans quelques mois vous voulez refaire une clé, vous dites tiens je ne sais plus comment on fait, vous pouvez regarder cette vidéo. Voilà, ok Donc je démarre mon gestionnaire de fichiers, on peut voir ma clé hein, qui a déjà servi, je vais recommencer à zéro. Hein. OK Donc je démarre. J'ai partide. Je vais préparer ma clé. Donc on ne se trompe pas. On sélectionne donc sa clé. Voilà. Périphérique, crée une table de partition. MS-DOS, j'applique. Voilà. Clic droit, nouvelle. Nouvelle quoi ben, Nouvelle partition de type FAT32. Attention, si euh, s'il n'y a pas, si c'est pas mentionné FAT32 mais VFAT, il n'y a pas de souci. Alors ici le nom, moi je le nomme multi, je la nomme multi système. La taille 500 mégas minimum. Alors vous allez me dire, ben oui, mais dans la première vidéo, tu parles de 4 Go 5, c'est normal, 4 Go 5, parce que chez Mabuntu, c'est ce qui, c'est la, la taille qu'il réserve à cette partition. Pourquoi Parce que cette partition peut être également utilisée pour euh, y placer euh, euh, une distribution donc Mabuntu et pouvoir ensuite la lancer en live et faire des tests. Donc vous pouvez mettre 500 mégas. On ajoute clic droit, nouvelle, XT4, important, ici on nomme la partition image en majuscule avec S. La taille, ben, on utilise le, le restant de ce qui est disponible. On ajoute, on applique, on applique, la clé est préparée. Voilà, je ferme. Au revoir. Au revoir, j'ai parti. Voilà. Je vais démarrer maintenant le logiciel multi-système. Alors, ma clé n'apparaît pas. Non, je dois monter. Regardez, même si je rafraîchis, pas de souci. Regardez ce que je vais faire. On ferme ça. Vous verrez mieux. Je vais monter la partition FAT32, donc celle qui se nomme multisystème. Je rafraîchis, elle est bien là. Je la mets en surbrillance, je valide. Il me demande si je veux bien installer grub 2 donc euh, sur la partition FAT32. Je valide. On peut voir ce qui est installé sur la partition FAT32, répertoire BOT, fichier autorun.inf. Et on peut voir l'icône de multisystème, le fichier ICO. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit placer sur cette partition FAT32 euh, On doit placer une ISO, une ISO de CloneZilla. Donc je vais chercher une ISO de CloneZilla. Voilà, je vais prendre CloneZilla, CloneZilla Architecture 64. Clic droit, copier. Clic droit, coller. On me demande mon mot de passe pour élever les privilèges. Mot de passe que je donne. Je valide pas, enter, on patiente. Si je me rends sur la partition multisystème, on peut voir que maintenant, j'ai un répertoire BOT, un répertoire EFI, et on va voir apparaître CloneZilla. Voilà. Ensuite, menu, réglage grub, menu euh, grub.cfg. Je vais apporter donc une modification euh, au menu Grub. Quelle modification Donc, je vais avoir besoin de mon fichier, le fameux petit fichier .txt. Euh, donc, je parle français. J'ai utilisé, je parle français, je veux que la clé me cause français. Euh, j'ai utilisé CloneZilla Architecture 64. Donc, voici le fichier à utiliser. Clic droit, tout sélectionner, clic droit, copier. Je peux fermer. Alors, où est-ce qu'il va falloir apporter la modification Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dur. Vous repérez la ligne qui commence par multisystème menu début et la ligne, regardez, multi... Non, je me trompe toujours. Multisystème menu début, oui, multisystème menu fin. Voilà, vous vous positionnez à la fin vous validez par entrée enter, ligne vide, et c'est là que l'on va tout coller. Maintenant, vous pouvez, voilà, euh, entièrement coller euh, donc euh, ce qui était mentionné dans le fichier TXT. Maintenant, si je voulais être plus propre, hein, si je voulais être plus propre, en réalité, voilà, je prends réellement ceci. Je n'ai pas besoin des lignes ici au-dessus. OK Donc, c'est ici, fichier annulé, voilà, je colle, je ferme, j'enregistre, fermé, multisystème me demande de nouveau mon mot de passe pour élever les droits, je lui donne, on patiente, Et alors, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'au bout. Hein. Directement, je vais ouvrir une instance terminale. Voilà. Je vais faire sudo tunar pour ouvrir donc le gestionnaire de fichiers tunar avec les privilèges. Je donne mon mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà, tunar. On va faire comme ça. Ok. Alors, ah ben voilà, il a fini. Je peux fermer « multisystème au revoir. Alors ici, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire Il me faut les deux scripts. Donc, clé USB de réemploi, fichier utile, je prends les deux scripts, clone SH et partet SH, je copie, je me rends... Euh, ah voilà, regardez, je n'ai pas monté la partie sur image, donc je monte la partie sur image, voilà, elle apparaît de l'autre côté. Je colle mes deux scripts, Ensuite, pour chacun des scripts, je vais devoir les rendre exécutables. Voilà comment on fait. On fait la même chose avec l'autre. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque Eh bien, notre clone. Donc, je vais chercher euh, un clone. Je vais prendre le clone des e DE3 64 bits belge. Je copie je me rends sur la partie sur image et je colle. Voilà, la clé est terminée. Voilà, c'est plié, remballé. Donc voilà, première vidéo là où j'explique vraiment tout dans les moindres, dans les moindres détails. Je donne des, voilà, je donne pas mal d'informations. Ok. Et ici, c'est une vidéo beaucoup plus rapide. Voilà, qui pourra également servir, je pense. Et voilà, c'est terminé. Et à partir de là, on éjecte les partitions. Voilà, notre clé USB est terminée. Allez, je vous dis bye bye une prochaine. Ciao